қарлығаштың әңгімелері арнасына қош келіпсіздер сіздермен бірге қарлығаш сүлейменқызы осы арнадағы әңгімелердің авторы сіздерге бүгін қалалық сер жігіт атты әңгіменің толық нұсқасын ұсынатын боламын бұл әңгімеде қаланың бай бақуатты отбасынан шыққан жігітінің қателіктері мен өрескелдігі баяндалады оқиғада қаланың жігіті әкесінің ісін қолға алмақ болып әкесінің айтуымен ауылға келеді ол өзі ауыл тұрғындарын менсінбей олардың сыртынан күліп талай рет мазақ етеді алайда бастық болған соң оның бұл әрекетіне барлығы көз жұма қарайды десе де ішінде бір ғана жан оған қарсы тұрады яғни оның дегенімен жүргісі келмей жұмыстан шықпақшы ойы да жоқ емес оны көрген қалалық жігіт марлен оны жазаламақ болады толығырақ видеоның соңына дейін тыңдап көруді ұсынамын омар мен халима Отау тіккелі біраз жылды артқа тастап құдайдан сұрап алған жалғыз ұлы марлен әжесінің қолында ерке болып ата анасына көке жеңге деп өсті зере әже марлен он жетіге келгенде көз жұмды марлен омар мен қалиманы ата ана ретінде қабылдағысы келмеді екі жыл бойы қайда баратынын олармен кеңескен емес-ті омар қайда барасың деп сұраса оған мардымсыз жауап береді оны көрген омар ашуланып сен осы баланы өз жөнімен жібердің ойбай қоя сал ештеңе айтпа өз әжесін санып жүр деп ақ оған қарсы ештеңе айтқызбадың екі жыл болды міне бірақ оның өзгерер ойы жоқ оның беталды қыдырысын тоқтату керек анау араласқан жолдастары да оның тек астындағы қымбат көлігі мен қалтасындағы қомақты ақшасына бола дос болып жүрген еркендер ол өзіне шынайы дос бола алатын дос табуы керек ертең әлгі қастындағы сұмырайлардың біреуі де басына іс түсе қалса оны тастай сала қашатындар ол адам тани білмейді оған ақ пен қараны ары қарай үйрету біздің мақсатымыз біз оған тәрбие бере білу керекпіз ол әжесінен алған бар өнегені әлгі қасындағылар пайда болғалы ұмытып кетті деді қалимаға қоя бер қайдағыны айтпа оған ешқандай іс түспесін жас қой жүрсін көрсін солай ширалады деді қалима міне осы ғой сенің ойыңда еш өзгермейді әкеден қатал тәртіп алмаса қалай өзгереді жиі енді ашуыма мініп айтып тастайын десем сен ақ осы қой деп отырасың деді омар енді ол қатты өзгеріп кеткен жоқ қой заң бұзбаса бізге ештеңе демесе болды ғой бастысы Тү осы саған ойыңды түзеу керек әй анау медетті көрсең ғой шіркін әкесіне қолқанат болып жүр қазір менің жас болса да серіктесіме айналды соған қызғанып қайда барса да әкесіне айтып кетеді оның жасы үлкен ғой енді марленнен небәрі екі жас қана үлкен осы бастан үйрене берсе біздің бала да пысып шығады қазір тіпті оқуында қарқылып қылып жүрген жоқ қайда барамын демейді ақша қайдан шықты демейді ертең көреміз әжесінен қалған мұрасы тосылса не боларын әжесі тастап кеткен бар мұраны оңды солды шашып жүр бұлай жалғаса берсе тақырға отырады сен де қайдағыны айтасың жұмсаса оқуына киіміне жұмсап жатыр қазір жастар қыдырады басқа қылады соларға қарап қызығып отыру керек пе үнемі айтатының осы ғой сенің саған айттың не айтпадың не бәрібір деген омар өз жұмысына кіріп кетті артынша ұлы марлен де келді қалема оның асты үстіне түсіп өліктеп бара жатыр жаным құлыным менің шаршаған жоқсың ба жоқ қарның ашқан шығар кел отыра ғой мен саған жақсы көретін тамағыңды әзірлеп қойдым деді анасы иә деген марлен дастарханға отырды қалима дастарханға барлық тәттілерін алып ұлының алдына тосты ала ғой құлыным жеп ал қазір мен әкеңді шақырып келейін деп өзі омардың кабинетіне кіріп оны шақырды омар біраздан соң ғана келді марленді көрген ол марлен сен кешкісін боссың ба деп сұрады жоқ мен біраздан соң жолдастармен жолығуым керек деді марлен әй қайдағы кездесу ол бітпейтін қазір қайдан келдің сонда қашан үйде отырасың сен өзі ешқайда да кетпейсің сен маған көмектесесің деді омар қапқа толы түрде ой мен келісіп қойдым ғой деді марлен келіссең онда оларға бара алмаймын әкеме көмектесемін деп хабарлас бірақ жетер енді осы жүргеніңде енді аз болса да маған көмектесеңші? ой сенің өз көмекшің бар емес пе сол көмектесін баланың бетінен қақпа жолдастарының алдында абыройын төкпе уәде берсе жолықсын деді ғалима көмекшімді уақытша босаттым марлен барда бөтен адамды не қыламын әрі бұл да жаттыға берсін анау ауылдан шыққан кәсібімізде басқаратын адам керек деді омар жақсы деген марлен көңілсіз келісім берді біраздан соң омар мен марлен бірлесе жұмыс жасауға кірісті омар оған бір қағаздарды алдына қойып мынаны көріп танысып шыға бер дейді марлен бір көзі әкесі берген қағазда болса бір көзі телефонда еді біраз уақыттан кейін омар одан қағазда не жазылған екен деп сұрады ол болса мыңғырлап жауап бере алмай тұрды әй сен не оқымадың ба мен саған сеніп өзім оқымай басқа жұмыстарымды жасап жатсам деп сөйлеп жатқан күннің өзінде марлен қолындағы телефонын тастар емес мен саған айтып тұрмын тасташы анау телефонды деді омар марлен қайтадан қағазға бір шолып шыққансыды да мынау не өзі түк түсініксіз мен мұндай түсінбеймін мен кеттім басым қатып кетті деп орнынан тұрды қайда барасың мынаны кім қарап шығады менің ондай мыжма жұмыспен айналысқым келмейді кеттім деген марлен шығып кетті қап мынаны ма деген омар қалып қойды біраздан соң марлен үйіне келді омар ол кеткен соң әбден ойланып еді ол үшін сырттан шешім шығарып та қойған еді марлен бері келіп кетші деген омар оны жеке шақырып алды иә мен сені ауылға жіберетін болды не не үшін сен ауылдағы жұмыспен айналысасың деді омар жоқ ешқашан бармаспын ауылға бармасаң онда көлігіңді оқуыңды ұмыта бер марлен үндемей қалды оның үнсіздігі келіскенін білдірбеді. ертең жолға дайындала бер түске дейін оқуда түстен кейін ауылда боласың деген омар соңғы сөзін айтты омардың ойы марленді ауылдың тіршілігімен танысып мінезін жөндеп жұмысқа икемделе берсен, деген еді Қалема әлі естімеп еді ертесіне түстен кейін марленнің жолға дайындалып жатқанын көрген қалима балам сен қайда жиналдың деп сұрады ауға не бар алды саған әкем ауылдағы жұмысқа барасың деп жатыр оқуың ше сенен басқа адам құрып қалды ма білмеймін оны әкемнен сұраңыз деген ол заттарын алып сыртқа шығып кетті қалима болса омарға оны жібермей бір күн ішінде ауылға барып тозып кетеді деумен әлек алайда омар ойынан айынған жоқ марлен ауылға бірінші күн және алғашқы рет бара жатыр онымен бірге омардың көмекшісі деп еріп шығып еді мынандай ауылда да адамдар өмір сүріп жатады екен ғой мынау ауылда бір күнде шыдай алмаймын сірә осы әкем деп бір ойлап таппайтыны жоқ екен мен ауылға тыққанда не пайда бәрібір жасай алмаймын ғой жұмысты деген марлен ауылдың тіршілігіне бірден үйрене алмайтынын біліп еді қайрат оған ішке кір деп жатты онымен бірге еріп кірген марлен әуелі перманы аралап шықты қайрат марленді жұмысшыларымен таныстырып жатыр ол жерде көбісі жас қыздар еді оқуға түсе алмай қалғандары бар түссе де қосымша жұмыс жасаймын деп жүргені бар жалпы ауылдағы қыз келіншектер үшін сиыр сауу фермасы жақсы қойлалы жұмыс еді үлкендеу келген әйелдер болса марленге қош келіпсіз сері жігіт омар мырзаға және сізге алғысымыз шексіз сіздер де адамдарға жұмыс тауып беріп отырсыздар деп алғысын жаудырып жатса қыздар тарапы болса марленге оның киінісіне қарап ауыздары аңқиып тамсанып қара жатты марлен өзіне келіп алғыс айтып жатқан алғыстарын естіген кезде бір марқайып қалады бір жағынан оған келіп алғысты жаудырған жанына жағып барады ар жағында ауылдың күнге күйген қара қыздары бастарында орамал күлімсіреп майысып қарап тұр мұндай күйді марлен алғашқы рет кешіп тұр іштей жалпы бастық болған жаман емес екен ғой деп ойлап қояды қыздар арасында бәрі аузының суы ағып қарап тұрғанда шетте аққұба келген өзгелерден ерекше бір қыз ғана оған басқаларша мән бермей тұр еді енді марленнің ойына мынау қыз неге басқалары ұқсап маған қарамай тұр екен мм мен осы жерде жүрсем, әлі осы қызды алдыма құрдай жығылатармын. Бұл деген қызық болып барады тек, деп ойлады. Иә, Марлен қалайда оны өз алдында құрдай жұрғалатамын деп, өз-өзіне сенімді еді. Қатарынан тұрған қыздардың қасынан әдейілеп алынан өтіп келе жатты. Бәрі есінен танарды, ес түссіз болып тұр. Ал Марлен болса, дәл жаңағы қыздың жанынан қағып соғып өтті ол артқа қарай құлай жасады. қайрат марлиннің артынан еріп келе жатқан еді ол қыздың жанына келгенде кідіріп жағдайын сұрап жатқан оған марлин біздің жұмысымыз жоқ па әр жұмысшының жағдайын сұрап осылай тұру үшін келдік пе әлде дейді а жақсы мырза деген қайрат әлгі қызға кешіріңіз сау болыңыз деп еді марлен оған тез болсаңшы енді деді марлен қайрат үндемей оның артынан ере береді бірақ артына қайта қайта бұрылып қарап жатты қыз оған басын изеп баспармағымен бәрі дұрыс деп ымдайды сонда ғана ол артына бұрылғанын қойды марлен іштей әлгі қызды соғып кеткеніне оның артқа қарай құлай жазғаны мәз кешке дейін біраз айналшықтап қағаздарын көмекшісіне толтырғызып өзі телефонмен айналасына шолу жасап видео түсіруде ауыл туралы видеоны жолдастарына күліп жолдап жатты кешкісін қайтар алдын тағы да жұмысшылар тексеріп шықпақшы болды әлгі Аққоба қыздың телефонымен сөйлесіп жатқанын көрген марлен көмекшісі арқылы оны өзіне шақыртып алды оны байқаған өзге қыздар "Ту, бізді неге шақырмайды мені шақырғанда ғой деп бір біріне сыбырласып қалды марал марленнің алдына келіп иә мырза мені шақырттыңыз ба деп сұрады а сен бе иә шақырдым сен неге жұмыс уақытында телефонмен сөйлесіп тұрсың саған бұл жер телефонмен сөйлесетін орын ба әлде дейді марлен мырза маған анам хабарласқан неді?» деп енді сөйлегелі жатқан маралдың сөзін ол бөліп жіберді анаң ба сонда сенің анаң жұмыста екеніңді білмейді ме жоқ біледі бірақ ә сонда не үшін хабарласып тұр әкем ауырып ауруханаға түсіп қалыпты соған маған жұмыстан ертерек қайт әкеңе барамыз деп хабарласыпты дейді марал жүзі төмен қараған күйі сонда сенің қашан жұмыстан шығатыныңды анаң шешеді ме деген ол күліп жіберді жоқ әрине қайтсам болады ма жоқ жұмыс уақыты бітпей ешкім де шықпайды бұл жерден бірақ жарты сағат қана қалды ғой саған не айттым мен бар да жұмысыңды істе деді марлен марал үнсіз қайта жұмысына барады оның бәрін сырттай көріп тұрған қайрат мырза сіз қатты кетпедіңіз бе оның әкесі ауырып тұр екен ғой жібере салсаңызшы дейді қайрат сонда ол әр әкесі ауырған күні кете берсе жұмысты кім жасайды бірақ болды жетер жарайды мырза жүреміз бе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 алғашқы рет өзіне қарсы шыққан жұмысшы еді марлен ызасы шықты демек бұл үшін ақысын бермеймін десең ғана алдымда құрдай жорғалатуға болады екен ғой деп ойлап қалды үйіне кешігіп келген маралды анасы уайымдап қайта қайта жолына қарап отырған еді марал келе сала уф келдің ғой әйтеуір сені алаңдап болдым ғой неге кешігіп кеттің деп сұрады анасы анашым оның қиторқылығына төзе алмаймын әкем үшін ауылдағы бар жұмыс осы болған соң амалсыз көндім қалаға барып жұмыс жасайын десем сіздер тастып кете алмаймын деді марал кімді айтасың қызым деп түсінбей тұр анасы анау жас мырзасымақты айтамын бүгін сізді жұмыстан неге шығарғаны туралы сұрағаныма бала мені мазалап сол уақытқа дейін жұмыс жасатып қойды одан бөлек өз кабинетін тазалатып қойса болады ма менің жұмысым емес десем жұмыстан шық дейді ызам келіп шығамын деп едім ақымды бермеймін деді амалсыз әкем үшін үндемей тазалап бердім ол болса маған қарсы шықтың ақыңды ұстап қаламын деген соң басымды иіп кешірім сұрадым міне сол үшін кешіктім анашым ол жерде енді жұмыс жасағым келмейді деді марал қой қызым бастығың туралы олай деме қалада сені кім жұмысқа ала қалмақ оқуға да түсе алмадың болса да бұдан өтіп кеткен бастық кездессе не істейсің одан қалса қалада ешкім де жоқ үйіне барып істеп жүретін одан да осы ауылдағы басқа адам орныңды алып қоймау үшін кейде солай бастықтың тілін тауып сөйлей білу керек оңай жерде нан жоқ қызым есектің арын да нан табу керек болып тұр мына заманда қазір мына ауылда жұмыссыздар бәріне де сол фермада жұмыс жасау арман болып жүр ал сен болсаң істегім келмейді дейсің бастық болған соң аздап кісілігі де болады сондай кезде басыңды кішірейте салғанның еш айыбы жоқ қайта айтқан жұмысының бәрін жасап көзіне түсе білсең мүмкін ертеңгі күні мансабың да бір саты жоғарылар қандай бастық болса да жұмысшыларынан адалдықпен пенде болған соң аздап мақтау сүйер буып келеді кішкене болсын мақтап қою керек алғыс айт қайта, деді анасы бірақ анашым осы жұмысты істегім келмейді марлин мырза тым талапшыл бұйрық бергенді жақсы көреді адам сияқты сөйлемейді ей ей деп әкіреңдеп тұрады дұрыс ол саған тапсырма беруге қақыс бар ал ей деп сөйлесе олар сондай сөзге әбден үйренген өзіміз сияқты емес олар ерекше болған соң ей демесе тұра алмайды марал анасының сөзінен соң ойланып қайта жұмысқа шықты бір жағынан оған деген сезімі де ол жерден шығарар емес алайда марленнің мінезі ұнамайды оның көзі байлыққа байланып қалғанын ойласа жүрегі ауырады осылай аз болса да марленнің көзіне түсуді ойлады бірақ ол жұмыс жағынан ғана емес өзгелерден ерекше болып киінуді ойлап жақсы киініп жұмысын да жақсы істеп жүрген оны көрген марлен оған таң қалды өзі сұлу екен ауылдан біреуін ұстап алсам нем кетеді екен деп ойлаған марлен ойы кетіп қалды арада бір апта өтеді осы бір апта ішінде марал оның ойындағыдай болып оның көңілінен шыққан марлен келесі демалыста оны кездесуге шығарады марал бұл сәттен айырылғысы келмейді онымен кездесуге шықты сол күні маралды қалаға алып барады екеуі біраз сөйлесіп арада жарты сағат өткенде марлен оның қолынан ұстап белінен тартып оған жақындады марал тұла бойы дірілдеп қоя берді оның көңілінен шыққан менен алғашқы рет жігітпен кездеспеді дірдектеген қолдарын көрген марлен оған қорқасың ба деді жоқ тек аздап толқып тұрмын деген марал қобалжыды қандай сұлу едің сенің қайсарлығың мені тәнті етті жүрші оңаша шығайық екеуміз ғана осында бола берейік сен мен оңаша болғым келеді деген марлен оны күнделікті қонақ үйге алып келді ол жерде екеуі аздап шарап ішті марал масайрап қалды оны көрген марлен оны төсекке тартты марал езі кресілі шығасылы күйде болды өз сезімін екер алмады оның ашқ кеудесін көрген соң ессіз күйге түскен марал оның жетегіне ере берді таңға жуық басы мең күйде тұрған марал ауыр соңынуды айғады. және өзінің тек жалаңаш күйде марленнің құшағына жатқанын көріп шошып кетті ұятын ай масқара деп күбірлеп отырғанда марлен де ұйықтан оянды саған не болды таң атпай неге аласың деп сұрады марлен марлен мырза сіз не бүлдірдіңіз мен не бүлдіріппін өзің емес пе қойныма келіп тығылған не сіздің ұятыңыз жоқ екен менің абыройым жоғалды енді менің өмірім не болады ода менің шаруам жоқ не қалай сонда енді сенің қанша рет еркекпен болғаныңды мен қайдан білейін менің алғашқы рет тек сізбен ғана болдым онда ертегіңді басқаға айтарсың мен онда ештеңе көрген жоқпын сен маған дейін қанша адаммен болғансың марал төсек орнын көргенде шынында да ешқандай белгі жоқ бұл қалай болғаны деп әптен жылды марлен киімін киіп оған аузын аулақ ашаны алды да алдына лақтырып осымен бүгінді ұмыт деп шығып кете береді марал өзінің арын сатқандай күй кешті оған деген сезіміне ие болмаған үшін өзін қатты жасқырды жаймен кейініп, ауылға көңілсіз қайтты жылай бере көзі үзіп кеткен үйіне барса анасы бұл күйін көріп алаңдайтынын біліп құрбысына барады құрбысы ана оның жағдайын естіп оған жаны ашыды осылай ертесіне ғана жұмысқа шықты марленмен тағы сөйлеспек болып еді ол оған қарамады да жанына жұтпады арада екі ай өтті марал өзін жайсыз сезінді ол жүрегі айни берген соң жүктілікке қарсы тест тапсырды екі сызық шыққанын көргенде қатты алыды. Қалайда оны марленге айтпақшы болды дегенмен марлен оған құлақ аспады ақырында арына қарамай құлақ аспай кетіп бара жатқан марленге марал менің аяғым ауыр деп айқайлап жіберді не оны маған неге айтасың себебі бала сеннен. басымды қатырма сені көргім де келмейді сенімен есептесіп қойған енді жолыма тұрма деген марлен кетіп қалды марал болса сол жерден есінен танып қалды марлен кетіп қалды бірақ сол күні ол жол апатына түсе жасады және түнімен ұйықтай алмай шықты әрең дегенде ұйқыға кеткен кезде түсінде әжесі оған теріс қарап тұр екен ол әжесін көріп қуанып құшақтап алды әжесі оған ешкімнің көз жасына қалма сені олай тәрбиелемедім деп жоқ болып кетті марлен шошып оянды әжемнің бұлсын нес, неге олай етті әлде әлгі маралды меңзеп тұр ма жоқ мен оның пәктігін алған жоқпын ол басқа адамның баласын маған жаппақ деп ойлап қайта ұйқыға кетпек болды дегенмен әжесінің сөзі құлағында жаңғырып қоя берді мән бермей жүрген марлен арада тағы үш ай өткенде сол түсті көреді марлен енді шындап ойланды маралдың жұмысқа шықпағанына екі күн болды оны сұрастырып үйіне іздеп барды марленді жылап анасы қарсы балам қызым маған бәрін айт ол сенен аяғы ауыр екен сен оған сенбейтініңнің де жөні бар себебі оны кішкентай кезінде аттан құлап жарақат алып ол сол күні пәктігінен айырылған болатын марал ол туралы хабарсыз келді әлі де білмейді менің жүрегім ауырып оған айта алмадым ол қалаға кетті оның жүкті екенін әкесі мен ауылдағылар білсе жағдай қиын болады әсіресе әкесінің денсаулығы болмай жүр соңғы кезде тым көп ауырып жүр оған еміне қаражат таба алмадық марал қаладан жұмыс тапса ақшасын ғана салып тұрар ауылға қарабет болмайын деп кетті қалаға деген анасы қатты жылады марлен одан маралдың мекен жайын сұрады және оның әкесінің еміне толық қаражатты әжесі қалдырған мұрадан төледі бұл жағдайды көмекшісі әкесіне айтты омар баласын мақтан тұтты алайда марал туралы екеуі де әлі білмейді марлен маралды іздеп келіп одан кешірім сұрап оған үйленуге ұсыныс жасады марал қуана келісім береді марлен өз қажеттілігін толықтай түсінді әжесін қатты жақсы көреді сол күні түсінде әжесі оны басынан сипап күлімдеп қарап кетті марлен өзінің дұрыс жасағанын білді маралдың жүктілігіне бесінші ай еді марлен маралды үйіне ертіп келіп ата анасына оған үйленетінін айтты омар таң қалды ал халима болса шу шығарды не балам сен мына шөп желкемен үйленбексің бе қарны шермеген бұл шеке баспен қалай ертең той жасайсың ата анасы кім мұның да оныңны да танымаймыз деген халима байбалам салды анашым ата анасы ауылда тұрады біздің фермада анасы да біраз күн жұмыс жасады әкесі ауырып жүр екен не сен сонда қарапайым жұмысшыға үйленемін деп отырсың ба есің дұрыс па сенің бұл қыз біздің теңіміз емес кетсін үйден деген қалима айқай салды марал жылап жіберді марлен оны жұбатып жатыр оны көрген қалима тіпті ашуланып маралға қарап ей сен неге көзіңнің сорасын ағызып отырсың не болды байқамай баламның басын айналдырып алған сияқтысың ғой баламды ақымақ қылғаныңмен мені ақымақ қыла алмайсың деген қалима маралдың қолынан қысып ұстады сіз не деп тұрсыз мен сіздің балаңызды сүйемін оны алдаған емеспін қолымды ауыртыңыз жіберіңізші өтініш деген марал жылады омар бұл жағдайдың бәріне де үнсіз қарап тұр бір жағынан марленнің ауылдағы қарапайым жұмысшының қызына ғашық болғанына таң қалса екіншіден қалиманың шуы оның басын қатырып жіберді қалима болса айқайлап кеттеумен болады марал үнсіз ғана сыртқа жылап жүгіріп шығып кетті марлен оның артынан шығып бара жатқан еді тоқта сен қайта барасың маралға оны қайтесің оны сол күйінде жібере алмаймын ғой аяғы ауырып бір жағдай болса қайтем егер аяғыңды уыз үйден аттап бассаң ақ сүтімді ақтамаймын деген қалима оның алдына тұрып алды басы қатқан марлен өз бөлмесіне кіріп кетті маралға хабарласып еді ол қоңырауға жауап бермеді алаңдаған марлен көмекшісіне қоңырау шалады көмекшісі маралды тауып марленнің айтуымен бір пәтер жалдап сонда көшіріп әкелді марленнің көңілі орнығып қалды алғашқы рет ол маралға алаңдап еді және көмекшісі хабарласып бір орынға жайғастырғанын айтқанда қатты қуанып қалды күнде оны көргісі келіп тұрады алайда анасының айтуынан шыға марлен үйден аттап шықты омар да баланың меселін қайтарма өзі ұнатса үйленсін деп те айтып көрді дегенмен атуында әйелі оған көнбейді егер шынымен де бала біздікі болса оны туған соң днк жасап анықтаймыз сонда ғана үйленуі мүмкін деп өз дегенінен шықпады бірде қалеманың сіңлісіне қатты қаражат керек болып қалады оны естіген қалема марленге әжесінен қалған мұраны бере тұр деп сұрады басы салбыраған марлен ол ақшаның жоқтығын оны маралдың әкесінің еміне салғанын айтады қалима көкпеттеніп алдындағы бар ыдысты лақтырып қайрады мен ол қатынды тауып жанын көзіне көрсетемін бәсе оның сау емес екенін біліп едім оңбаған менің баламды дуалап алған ол деп аузына ақ ет кіріп көгіш шықты анашым оның ешқандай кінәсі жоқ ол менен сұраған жоқ мен өзім жібердім маралға бармаңшы оның ай күні жақындап қалды ғой оған ауыр тиері қақ деп жалынды марлен барамын деген соң барамын деген анасы оның мекенжайын сұрап долданып тұрып алды омар марленнің өзім бердім дегенін естіп оны мақтан тұтты және көптен үндемей келген ол ұлбын халиманың үнін бір ауыз сөзбен өшірді жетер доғар енді осы күнге дейін үндемедім бармайсың аяғыңды аттап баспа деп тыйып тастады қалимаға тағы сөйлегелі жатқанда қолын сермеп қабағын түйіп шық деп белгі берді қалима үндемей шығып кетті жарайсың балам сені мақтан тұтамын әжең де сені осындай азамат болсын деп күткен деп арқасынан қақты арада бір апта өткенде маралдың айгүні жетіп дүниеге ұл келді омар мен марлен қуанып жүр ал харема болса әлі де сол күдігімен жүрген еді марленнің достары оны пайдаланып оған жу деп жатыр омар оны алдамшы достарына тағы да еріп кетер деп қорқты дегенмен марлен салмақты болып қалған оларға жай ғана бір аптадан соң құранға келіңдер деп шығарып салды әрине ол сөзі еш досына да ұнамайды олар тек ішуді қыдыруды ғана ойлап одан қалса Марленді пайдалану үшін ғана жүргендер еді бір жұмадан соң қалема өз дегенімен днк сараптамасын жасады. және ол өз немересі екеніне анық көзі жеткен соң ғана амалсыз қайтеміз енді бір шүйкебаспен қосылсаң қосыласың да бастысы біздің екен бала деп маралдың қолынан баланы жұлып алғандай болды жарық дүниеге келуіңмен немерем мына әкең сияқты тағы қателік жасамасаң өскеніңде тфәй деп маралға жақтырмай бір қарады да немеремді ана сүтімен емізіп тойдырың жақсы қара қолбырамай байдың баласына тиді мекен деп дүниені оңды соңды шашқаныңды көрмейтін болайын анау керек мынау керек деп баланың басын қатырма ұқтың ба деген қалима баланы қолына берді да сыртқа шығып кетті сосын бар құрбыларына туыстарына қоңырау шалып шілдехана тойға шақырды шілдехана той мен құдалық бірге болды сол күні маралдың әкесі мен анасының әкелген дүниелерін сырт көздің көзінше менсінбей лақтырып лақтырып көрсетіп шыққандай болды және маралдың анасына да айтпаған сөз қалмады құдағи қызыңды қалай тәрбиелегенің көрініп тұр кім көрінгеннен қалған өтпей жүрген қызыңды баламның басын дуалап тықпаштаған екенсің деді о не дегеніңіз құдағи қызымның абыройы таза көрдік қаншалықты таза екенін ішін шермитіп келді емес пе есігіме айтпақшы анау әкелген кәкір шүкір арзан қол дүниелеріңді өздеріңмен бірге алып кетіңдер жұрттың алдында жер болдым ғой масқара балама деп өзім алып беремін дүниені деді қалима бұл сөздерді естіген маралдың анасы қанша ренжісе де қызының бақыты үшін үндемеді ал той өткен соң қалима болса да маралға күн бермейді отырса обақ тұрса сопақ етіп әбден берекесін қашырып күңі секілді жұмсап оның күтінуіне де мүмкіндік бермейді баласы жыласа қобыраған неме бір балаға қарай алмай не тірлігін жасай алмай жүресің сен сияқты қатынға қайдан ғана тап болды екен балам деп үнемі жегіп сәл болса аяғы ауыр болып келгенімен әкесінің еміне деп салған марленнің ақшасын айтып шығады мұндай кезде үндемей қалса тағы басы бәлеге қалатын сен неге үндемейсің тіліңді жұтып қойдың ба деп тілімен түйреп отырады омар мен марлен оның бірін көрсе бірін көрмейді омар кете қалимаға тым артық кеттің десе ал сен ене мен келіннің арасына түспе деп баж айта қалады марлен түнімен ұйықтай алмай жылап жүрген маралды көріп одан себебін сұраса ол үндемейді ештеңе емес жан жай үйді сағындым аным мен әкемді сағындым дейтін бірақ оның бұл сөзінің артында өзінің анасы тұрғанын марлен де білетін еді анасымен ол үшін қанша мәрте сөйлеспекші де болған дегенмен көкбет бір беткей анасы сені ана қатын миыңды әбден жеген екен деп дес бермейді анашым қайта айтасыз марал маған ештеңе де айтқан жоқ мен сіздің оған деген көзқарасыңызды біліп жүрмін Қой, оған тіпті дастархан басында да тыныштық бермейсіз дұрыс тамақтана да алмай жүр не оның аузына біреу қақпа қойып па неге ғана тамақтана алмайды екен мен бе оған күн бермей келген анашым егер сіз оған бұлай қарай берсеңіз ол тіпті баланы да емізе алмайды ғой баланы емізіп қарқылып жүрген жоқ қой көріп жүрмін даяр тамақ беруді үйретіп алған оның қазір сүті де шықпай қалған азаннан қара кешке дейін жұмыс істеп жөнді тамақтан алмай жүр сонда үйдің жұмысын кім істейді үйге жұмыс істеуге бір көмекші алайық сенің қатының тұрғанда ақша беріп біреуді жұмысқа шақырамын ба бірақ жетер марлен бұл қылығынан да ештеңе шықпайтынын байқады күні бойы маралды ойлаған марлен енді жұмыс та жасай алар емес қалайда маралға жаны ашып оны үй тірлігімен анасының құйтырқылығынан босатқысы келіп марал екеуі қыдырып қайтуды жөн көрді үйіне келіп анасына біз деп келсек деймін жолда жігіттер айтып жүр деді марлен анасына анасы онша жатыра қоймады марлен мен марал баласына өздерімен бірге алып кетпекші болды ал анасы оларға баланы алып кетпеңдер деп айтып еді марлен мен марал алғашқы рет осылай сыртқа шықты осы кезде марлен оған өз сезімін жеткізбек болады марал мен саған бір нәрсе айтуым керек осы күнге дейін өзімді жайсыз сезініп келдім жоқ керек емес жаным ештеңе де керек емес деді марал жоқ марал мен айтпасам өзімді кешіре алмаймын мен сол күндері әжемді түсімде көрдім әжем маған теріс қарап кетті және ол маған ешкімнің көз жасына қалма деп көрсетті содан мен көп ойландым және іштей сені жылатқаным үшін өзімді жегідей жеп көрген едім сенсең мен сені алғашқы көрген күннен бастап ғашық болған екенмін себебі бұрын соңды маған бас имеген адам жоқ және бетіме келген адам жоқ еді мен сол күндері сені алдыма жорғалатпасам деп ойлап жүрдім бірақ сенің бейнең көз алдымда үнемі тұратын сені қаланың небір сылқым қыздарымен отырсам да ойлай беретін және мен неге ол ауылдың негірін ойлай берем есіңді жи марлен ол сенің тек жұмысшың егер қаласаң онымен бір түнді өткізуге болады деп қана ойлап сол түні сені осыма түсіргеніме қатты қуандым және ол кездегі саған айтқан ешқандай белгі жоқ пәк емессің дегенім жай ғана желеу болып еді дегенмен сол түні сен қалай ауырсынғаныңа өзім қуа болдым ғой сенің жаныңды қайнамай үшін сені көп қанаған жоқпын мен сенімен сол түнді өткізгенімде дүниедегі ең бақытты адамға айналдым тек өзімді қайнап сені ұмытамын деп ойлап сені қараладым саған күйе жақтым бірақ сол түн менің көз алдымда тұрды тіпті сол күндері саған айтқан сөздерім үшін өзімді қатты жасқырдым сенен кешірім сұрағым келіп қанша рет оқталдым алайда өр көкірек мінезімді жібермеді осылай күндерім өте берді сені ұмыту үшін қаншама қыздарға бардым тіпті олармен бір күндік ләззатымды аламын деп ойлап олармен бір төсекке жатуға жеркеніп олардың бетін қайтарып тастадым осылай жүргенде менің түсіме әжем кіріп тағы да аян берді осы жолы мен сезіміме тұса қоя алмайтын сенсіз өмір сүре алмайтынымды түсіндім сол күндері сенің жаның қалай қиналғанын ойласам әлі күнге дейін сенің бетіңе тіке қарауға ұяламын енді сол күндерім үшін ке, сенен кешірім сұраймын жаным мені кешірші, шын жүректен мен сені сүйемін деген марлен жылап жіберді алғашқы рет сезімін осылай жеткізіп жаным менің оның бәрін ұмыттым менен кешірім сұрап өзіңді жекте жей берме сен менің қасымдасың мен де сені сүйемін деді марал өзім саған ар жапа шектіргенім аздай анам да саған тыныштық бермейді мұның бәрі де менің қателігім сезімімді дер кезінде жеткізіп абыройыммен үйге алып келгенімде мұндай жағдай болмас еді кешірші мені деді марлен марал енесінің қаттылығы үшін марленді емес өзін кінәлі санайтын себебі тек марлен ғана емес сол күні өзі де қыз болып сезіміне ерік бергенде ішімдік ішпегенде қонақ үйге бармағанда ерте аяғы ауыр болмас еді марленнің анасы бір күні өзгерер деп өзін жұбататын сол күні кеште екеуі көңілді үйіне қайтты келіпсіңдер ғой әйтеуір сен қатын өзің балаң бар екенін есіңе түсті ма марлен мейлі ол еркек болған соң ештеңе ойламайды ал сен қатынсың ғой балаңды ойламайтын қандай шешесің өзі деп айқайлады мама енді келдік қой баланы алып кетеміз деген кезде өзіңіз ғой алып қалған тым болмаса ішке кіріп жайғасып алайық та деді марлен ойпырай мына қатынның уына екі күн ішінде уланып қалыпсың ғой деп күлді анасы ой мама сіз де айтасыз өзім сізді қатты сағынып келсем деген марлен қолқа басып анасын айналдырып тұрып маралға баланы алып кет деп марал жымиып баласын алып бөлмесіне кіріп кетті ой жаным балам сол мен де сені сандым ана қатын пайда болып мені ұмытып кетті ме деп ойлап едім жаным менің деп құшақтап сүйіп жатыр ғалима Жоға анашым сіз менің жанымдасыз ғой сізді ұмыту мүмкін емес менің анамсыз қалай ғана ұмытамын сізді деді марлен қалима сол күні көңілді жүрді тіпті маралға ештеңе айтпады күндегідей теспеді. оны көрген омар мен Марлен оңаша сөйлесті ұлым меніңше анаңа сенің сүйіспеншілігің жетпейді ол сені келіннен қызғанатын сияқты оған көбірек көңіл бөліп жүрсең болады деген деді қойыңызшы анам мені қызғанады ма мүмкін емес деген марлен күлді шын айтамын балам ол сені сондай жақсы көреді сен үйленген соң өзіне көңіл бөлмей қояды деп түрі ғой егер сенбесең бірнеше күн бойы тек анаңа көңіл бөліп жүрші сонда ол келінге тиіспейді және бүгін байқасаң оған мүлдем сөйлеген жоқ дедім омар расында да маралға ештеңе айтпады жұмсамады да қызық деді марлен иә балам анаң тек сені қызғанып келінге қатты қарайтын секілді деді омар марлен ойланып ертесінен бастап анасына көбірек көңіл бөле бастады расында да анасы сол күні тағы да маралға ештеңе айтпады арада солай бір апта өтеді бір аптадан соң марлен анасын киноға шақырды анашым бүгін кешке мен екеумізге киноға билет алып қойдым сізбен барғым келеді деді марлен екеуміз ғана ма марал ше ол бармайды ма неге оған да билет алмағансың марал да бізбен бірге барсын үйде отырып әбден іші пысса керек бар тез маралға билет алып кел деді қалима жоқ анашым мен тек екеуміз ғана барсақ па деп едім әй сенің есің дұрыс па маралсыз мен ешқайда бармаймын не рас па мен сізді оны жақтырмаса керек деп ойлап едім балам расында сенің олай ойлайтын жөнің бар мен маралды ұнатпаған себебім оны айтуға тіпті ұяламын мен сенен айырылып қаламын ба деп қорқтым жалғыз балам болған соң сені қатты жақсы көремін сен онымен оңаша кетіп қалады ма деп мені тастап кетеді ме деп қатты қорққаным соншалықты жазықсыз маралды қалай жек көріп кеткенімді білмей қалдым өткенде екеуіңе серуендеп келемін деген кезде де баланы әдейі алып қалдым сол күні мені тастап кетсе де баланы тастап кетпес деп марал деген ойым болды сол үшін ғана алып қалдым менің қаталдығымнан маралды бір күнге болса да алып кеткеніңді мен енді түсіндім осы күндері сен мені жақсы көретініңе мені тастап кетпейтініңе көзім жетті қазір қатты ұяламын деді қалима жаным анашым мен, мен сізді ешқашан тастап кетпеймін ғой иә жаным мен ақымақ болдым бара ғой енді маралға да алып кел деген қалима оны жұмсап жіберді марлен қуанып кетті және жолай әкесіне хабарласып әке сіздің айтқаныңыз орынды екен анам қазір маған өзі айтты бәрін және ол маған не деген білесіз бе деп қуанды марли иә не дейді ол маралға да билет алып кел деп олсыз бармаймын деп айтты айттым ғой саған балам иә қуанып отырмын деді омар марлен кеткен соң қалема маралдың бөлмесіне кірді марал баласын емізіп жатқан инесін көре сала орнынан тұрмақшы болған оған қалема жат емізе бер балапанымды деді жайшылықта ей қатын не жатыс жалғыз сен ғана балалық қатын сияқты әбден жетістің ғой тек әкең үйінде жатсың ба Тұрғане, баланы желеулетіп жата бермей дейтін енесі алғашқы рет жылы сөйлеп тұр қалима немересі ұйықтап болғанша үнсіз оған сүйсіне қарап отырды сосын маралға жүре ғой саған айтарым бар деп өз бөлмесіне ертіп барды бөлмесіне кірген соң бір қобдишаның ішінен гауһартасты жүзікті оған берді мә мынаны тағып ал бұл саған жоқ мынау тым қымбат дүние ғой ала алмаймын ал деген соң ал мұны әжең сен үшін тастап кеткен енемнің аманат марленнің әйеліне бересің деп көз жұмар алдында табыстап кетіп еді деп аздап үнсіз отырды да жылап жіберді апа сізге не болған неге жылайсыз деп сұрады марал айналайын марал сен мен сияқты ақмақ еніңді кешір мен сені кедейсің деп менсінбей келдім бірақ өзім де кедей отбасынан шыққанмын кезінде енем марқұм менің кедейлігіме де қарамады жұрттың бәрі табалап ағайын туыс тегіс күлді Ой бұл мынадай бейшараның қызын қалай алған деп әсіресе абысын бақуатты отбасынан шыққан еді менің төркінім әкелген дүниені лақтырып жібергенде енем марқұм оны өз орнына қойып менің сөзімді сөйлеп бауырына тарта білген енем ғана мені қолдап еді атам да сондай жақсы кісі еді туыстарының аузын бір ғана сөзімен жаба білген еді ал мен өз шыққан тегіме қарамай сені менсінбедім ондағы ойым баламды менен тартып алады ма деп сен барынша мұқатып кемсіту болған еді бірақ мен қатты қателесіп келіппін ақмақ болдым әзір қатты ұяламын өкінемін кешір мен айналайын сен алтын адамсың басқасы болғанда қашан кетіп қалар еді деп өзін тоқтата алмай жылады апа мен сізді баяғыда кешірдім сіз мен үшін ештеңе жасаған жоқсыз мен сізді өз анамдай көремін бұлай жыламашы деп оны құшақтады марал осылай ене мен келін өзара татуласып қалды марал әжесі тастап кеткен қауқартасты жүзікті тағып алды кешкісін үшеуі киноға барды қалима немересін алып ерте қайтып кетті ондағы ойы марлен мен маралды оңаша қалдыру еді ертесіне қалима үйге құдаларын шайға шақырды ол құдаларынан да кешірім сұрады бәрі де бір дастархан басында күліп ойнап сол күнге естелікке деп суретке түсті бұл әңгімеде қаланың жігітінің қателігі артынан тура жолға түскені айтылды адамды бөліп жармау керек екенін айтқым келді ал марленнің анасы сияқты енелер ұлының да өз өмірі бар екенін түсінсе деген ой әңгімедегі де қателесіп жүргендер болса сабақ алсын деген ниет әңгіме өз мәресіне жетті бұл әңгіме өмірден алынған шынайы оқиға келесі жаңа туындымды жоғалтып алмас үшін арнама тіркеле кетіңіз алдағы жаңа туындымда кездескенше сау саламатта болыңыздар